Men jeg skal stå litt bak her, sånn. Si fra når jeg skal bønne. Ja. OK. Vent, vent. Oi. Ja, OK. Kjør på. schon. Du